auf meine Bühnenshow. Thank you. verabschieden uns. Wir machen jetzt unser gutes Antwortspiel. Wir sagen ja oder yes. Wir sagen no. Manche machen es vor. Was vor? バー mussten erst äh, wieder zurück nach einer 5-minütigen Pause ein Lied, das nur 4 Minuten lang ist. Marcel hat der Gitarre, der ein weiterer Marcel. Dankeschön, Reich. <laughs>